porque mm, hubo un momento, mm, vamos, un momento no, sino que hubo una etapa grande en mi vida, maravillosa, en la que parecía que Dios me, dictaba ¿eh? lo que tenía que hacer. Y yo iba muy segura con todo. Y hubo un momento en que eso desapareció y el Señor pues me empezó a, como a jugar a las escondidas un poco y a, me, tuvo que empezar a enseñar a vivir de de otra manera, ¿no? De otra manera. la canción dice que caminar sin ver, ¿no? Eh, el Señor ya me había dado todo lo que me tenía que dar y ahora yo tenía que andar sola. Y bueno, un poco de vértigo y en ese momento escribí esta canción. <coughs> Perdón. Pues sí, mm, eso le suele pasar a muchos santos, ¿eh, Cecilia? Uy. <laughs> bueno, yo creo que un poco nos pasa a todos en cierto momento de nuestra vida. Así que bueno, vamos a oír esta canción tan bonita. Cuando me mostrabas el camino, yo caminaba atrás de ti Ahora solo veo destino, pero no estás ahí. Cuando pienso que debo hacer, cuando pienso en volver, cuando siento dudas, muchas dudas y no estás ahí para responder, para responder, para responder. Anoche me dijiste una palabra y no la creo Anoche me confiaste un secreto hermoso que me cuesta obedecer. Me dijiste que yo podía caminar sin ver, que si tú estabas conmigo, ¿quién contra mí? Señor quisiste que estás ahí. Dame tu espíritu para confiar. Dame tu espíritu para hacer Señor, te necesito. Oh Señor, oh Señor, mi Señor.